Kama mwanaume yoyote duniani. So em, tuambie kuna kitu, vitu gani wewe unafanya fanya labda uwafunze wanawake wenzako kuna mambo moja ama nyingine. Wanazungumza, unaona wewe unasemaje? Kwani nyinyi mnaonaje? Si tuko nao. Si Kama kama nilivyosema hapo mwanzoni kwamba Wema pamoja kwamba ni TZ Spirit, ni mrembo, ameshapata ustani wa, wa kila aina. Umeelewa? lakini tumeona jinsi gani ambavyo mahusiano yake anavyo ya treat tofauti na wanawake wengine, pengine kama mimi ukizingua nenda, lakini kama anavyosema Roja hapo kwamba mahusiano ya Wema amekuwa mtu fani kujishusha, mtu fani kuhamba, anapenda sana. Hii weakness kweli uko nayo ya kupenda sana? Um, siwezi kusema kwamba ni weakness. Hii naweza kusema ni strength ni strength. eh, ni, yani hii ni eh? si udhaifu. Matokeo yake huwa ni mabaya sana wewe. Yaani kupenda kupenda sana unaita weakness. Tuna Tunashuhudia hicho inabidi kiembraciwe. Wao wanasema unakiita weakness na wakati ni kitu ambacho kinatakiwa kuwa ni strength. Tunashuhudia Wema ukiwa unaumizwa sana na watu wanakuonea huruma kwamba unapenda sana, mtu anaenda mjini eh, lakini mwisho wa siku anakuja kuku let down, unaanza kuumia. Sometimes wanageuka tena wanaanza kukuponda ama ni, ni maisha, ni kitu cha kawaida, lazima ukikabili kama binadamu, si ndio? Lakini mimi napendaga live my truth Yaani mimi nikiwa niko na mtu napenda live naye my truth, sipendi live pretense. Na mimi napenda sana, ila pia nikichukia nachukia sana. Kwa hiyo kwa hiyo yes, kwa hiyo um, mimi nikiwa niko na, na mtu kwenye mapenzi siwezi kumpretendia kwamba eti na I will give you my love, kwa sababu mimi kupenda nusu nusu siwezagi, ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu hajanijalia. Sawa, umesema ukipenda unapenda sana, ukichukia unachukia sana. Hivi ulishawahi ku break up na mtu ikafika stage ikawa yani mbaya mbaya, yani amsalimiani, vita yani vita ya mioyo mpaka ya live live? Ndio. Ali naye unataka kujua nani? <laughs> nani utakuwa unataka wewe? Mimi nimemwona Hamisa yuko hapo of course. Amejibu. Yes. Amejibu. Yes. Hamisa yuko hapa. Na mmoja wa watu ambao wanazungumzoga sana mpaka ilitengenezwa mpaka mitandaoni. Wema na Hamisa si watu wakapeleka kwenye mambo ya followers, si eh, nini. Uliona ile lakini? Yes, ni vitu ambavyo ulipokeaje? Um, kwanza waga navipokega mimi mambo ambayo waga yanawekwa kwenye mitandao sana waga siatilii maanani. Mimi like I said, I live my truth. Sasa kama I live my truth, that means kwamba the truth is, is everything that matters. Yeah. Yani, if it's not the truth basi it doesn't matter to me. Kwa hiyo vitu ambavyo vinaongelea vinaongelewa kwenye mitandao, mimi vikiwa vina ukweli ndio vina mata, lakini kama havina ukweli haviwezi kumata. Lakini, lakini hatujawahi kugombana. Mimi Hamisa is forever my baby, yani ni always, yani tokea hajawa hajaanza kujulikana tunajuana. Imetokea ya kutokea hizi controversies za hapa na pale, of course imetokea, lakini kibinadamu mimi waga na I am a person who lets bygones be bygones. Kwa hiyo waga sipendagi sana kusema kwamba hichi ni cling ni hold on kwa, kwa grudges. Mimi sinaga nongwa. So if ikitokea kwamba tumegombana na tukakaa sawa, yani tunakaa sawa kama hatujawahi kugombana. Okay, labda labda niulize ni, ni hili kwa experience yako, sijui utalijibu vipi. Kila mtu kwenye mahusiano na aina ya mwanaume ambaye anataka kutoka naye, si ndio? Uh, kutokana na level ambayo anajiweka na kila kitu. Mtu akimwangalia Wema tizi Sweetheart, umeelewa, ni mtu mkubwa lakini pia Wema tukiangalia watu ambao uh, kwa historia fupi, watu ambao umedate nao, sio kwamba watu wenye majina kusema kwamba Wema kafuata jina zaidi zaidi, wewe unakuta umewazidi kila kitu, sawa. Pengine Wema hapendi kudate na watu ambao wamemzidi vitu vingi kwenye maisha yake kwa kufeel insecure. Hapana, mimi um, I fall in love where my love, where my heart lies where my heart, when my heart lies. Hapo nikisema kwamba okay I think we can we can do this thing called love if it's okay yani waga siangalini yani kwamba nime mbona nime nime, nime, nime, nime niki, nikiwa kwenye mahusiano na watu ambao mengine pengine umesema wamenizidi au nimewazi mbona nimekuwa na watu kwenye mahusiano na watu wengine ambao maybe wamenizidi hata kipato hata fahamika hata kini, yani hivyo lakini yani mimi nasemaga kwamba love doesn't ask why mimi kwangu mimi love waga haiulizi kwa nini if it happens it may happen. Usimulize mtu kwenye mapenzi ukamuuliza kwani unampenda mtu fulani. Yaani mapenzi yakitokea yametokea, na yakitokea ya embrace, kwa sababu you never know, labda huyo ndio soulmate wako. Kwa hiyo as for me mimi I, I take love very seriously, yaani nachukulia mapenzi kama kitu ambacho kiko very serious, Sikichukulia ovyo ovyo, sikichukulia lightly, nakichukulia kitu ambacho kiko serious na ndio kinacho run dunia actually. Sawa. So, yeah. Sawa, Emma kwa, kwa experience yako hiyo hiyo uliyosema hapo, kwa hao watu ambao unakuta wamekuzidi kila kitu, unajua ujasiri wa kwenda kumfuata Wema kum, kumapproach sio masiara ali, umeelewa? Tunajaribu kuwaza wozo walianzaje na wengine <laughs> walianzaje wakati wako chini. Kuna mtu ushakuwa naye kwenye mahusiano akaja akakwambia, labda mmeshakuwa kwenye mahusiano kwamba da, ila kiuhalisia nilikuwa napata hofu sana kukufuata wewe, na experience ya huyo mtu pengine labda kama wozo tuseme, siku ya kwanza na kucheki, how was it? <laughs> tulikuwa Dodoma tulikuwa Dodoma. Um, mi tulikuwa tumeenda kwa ajili ya kazi na yeye alikuwa tu amefika. I think alikuwa tu yuko kwa ajili ya issues zake mwenyewe. And he was my friend. He was just my friend. Unahisi Lakini sababu ya komedi zake Whozu pia. Yaani nikaa tu namwambia kwamba bwana, hebu acha mambo hayo. Acha ulikaa namwambia usije uka, ukafanya tuka, tukaharibu urafiki wetu. Kwa hiyo ndo nilikuwa na na wasiwasi. No, he was actually very serious. He was serious. Akawa ananiambia kwamba unajua mimi I really like you. I I really like you know I want to be more than friends. Nikamwambia tutaharibu urafiki wetu, kwa hiyo tusije tukafanya kitu kama hicho. Mimi nataka nikukeep kama rafiki for as long as possible. Kwa hiyo for almost two years tumekuwa tu ni marafiki yeah. Mwamba amehaso kumbe sio juzi tu eh. <laughs> tumekuwa tu ni marafiki yani as in, tumekuwa marafiki tumekuwa tuki sometimes namshauri kwenye mambo yake ya, ya, ya, ya mapenzi ya relationship Of course, yeah. Okay, wema umesema hapo 2 years anaku 2 uh, years hapo 2 uh, years was anaku approach. 2 years. Um, alini approach it was 2019. Sawa. By, by, by, that, by that time alikuwa na alikuwa kwenye mahusiano, haikukupa doubt? Kwa sababu mimi na Whozu tumeanza kudate kabisa kabisa, it was last year 2022 tumeanza kudate mwezi wa nne kama huu. Kwa hiyo mwezi huu tunafikisha mwaka. Ugumu, ugumu wako uliofanya mpaka umpe hii kipindi kipindi fulani mpaka mkaja mwaka jana ni kwa sababu ya mahusiano yake ya nyuma, alikuwa na nisije nikaonekana nimemuingilia mdogo wangu bure <laughs> Jamani wema. Am. Am, na yani mlikuwa mnataka nini kujua? Nyam mlikuwa mnataka kujua nini? Hiyo ni kubwa. Ah, ah, no, no, no, no. Yaani ah. Wale kuku with Wema Sepetu mambo alikuwa tayari ba. Ba, a, ah, pale ah, mambo sasa alikuwa ah, sasa alikuwa ameshaanza ku approach. Eh. Yaani sasa si kwa sababu wana of course mwanaume ana ana ana nini? <laughs> Wanaume nyewe mna tendency ya kutaka ku, yani mnapendaga kumwanza ku, ku, mtu kama vile mnamtest. Hamna mnakuwa hamui serious lakini kama vile mko serious. Hamui serious kama vile mko serious. So I wasn't ready um, and of course he was having his problems um, kama yeye na, na mtu wake um, and sikutaka kuingilia na nimekuwa nimekuwa niko supportive kwa namna moja au nyingine pale walipokuwa wanahitaji support, na nimekuwa niko naye kama marafiki, tumekaa for almost two years. But then what do I, what can I say? One thing led to the other. Uh, matters of the heart, you know, ilikuwa ni matters of the heart, imetokea basi we Wasimseme Wema kwamba amevuruga mahusiano ya watu. Sijawahi kuvuruga mahusiano ya watu, hata wakati na tunaanza mahusiano na Chibaba he was very very very single. Yani he was very single. Alikuwa single. Very. Alikuwa na almost sijui miezi mitano sijui mingapi. He was single. Yeah. Okay. Yeah. Uh,